Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Joan Baldoví, eh, nascut a Sueca, a la Ribera Baixa, al costat del riu Xúquer, el 7 d'agost del 58. Actualment, eh, la meva, la meva professió és la de mestre però actualment eh, treballa com a diputat en el Congrés dels Diputats per representant de Compromís. Molt bé, Joan, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, com tu bé has dit, no? eres de Sueca i actualment eres un càrrec públic de, de la coalició Compromís. I bé, la primera pregunta, estem parlant de Sueca, estem parlant de valencianisme. En quin moment fas tu, se t'encén la llumeneta i decidixes que la teva vida va ser, diguem, vinculada a, a este compromís en el poble? pues, jo crec que quan estava fent cou, quan tenia 16 anys, eh, bueno, pues, estàvem en, en els últims, l'últim any de, de, de vida de Franco, la cosa començava a moure's, jo recordo que vaig a començar a militar en, en unes joventuts eh, on em va captar, que es dia la paraula Albert per a captar, va captar un amic i a partir d'ahir vaig prendre consciència, recorde també que vaig anar algun dia a casa Fuster i, i, i ho dic, sempre vaig tindre la sensació que estava davant d'una de les persones més intel·ligents que jo mai havia conegut. I bé, eh, eh en aquell ambient de, de, de l'adolescència, doncs, bueno, eh, un pren consciència de com estava de maltractada la seva llengua, pren consciència de com està de maltractat el seu país i pren la decisió de que has de fer alguna cosa per canviar tot això i des d'aleshores de, des fins a sí. Eh, bé, parlem un poc de John Fusterno. Tu vas tindre la sort de poder participar, encara que fora de manera tangencial, no? d'aquelles mítiques eh, tertúlies que muntava gens a casa Eh, com recordes tu el pas d'anar allà i, no sé, demanar-li consell o...? Jo, jo no m'atrevia ni a demanar consell. <laughs> Jo, jo entrava allí en, en, en, eh, amb un respecte reverencial, m'asseia en una cadira i jo recordo que anava en altres companys de, de, i en amics i si eh, aquella nit tenia bé obrir els xicons peluts, pues ens obria yo diría, este home, obrirmos a, a, esta, a esta banda. Ens obria mm, i estàvem tota la nit eh, xerrant. Eh, evidentment, qui més xerrava era ell i recorde que, que es parlava de tot, es parlava de literatura, es parlava de política, es parlava molt de política, però eh, tangencialment es parlava de tot. Fuster era, eh, jo ho dic, eh, Fuster era un autèntic luxe per a la sueca eh, d'aquells moments i per al País Valencià d'aquells moments. I Fuster en sabia de tot i, a més, era un, un gran conversador, li agradava. Recorde que es, es, feia, eh, es feia de dia i eh, entonces l'home havia de, de, de dormir i mos tirava al, al carrer. I d'alguna manera tu eh, t'amares de, de, de, de tot allò que, que, que deia Fuster i, i, i amb tanta raó i amb tantes raons eh, i creus que, que has de fer alguna cosa per la, per la teua gent, per la teua llengua, per la teua cultura, pel teu país i, i, i així va ser. Mm -hmm. I diguem que aquest pas de, per la llengua i per la gent eh, te porta a militar en aquest reguitzell d'organitzacions que al final acabaria desembocant el que seria la unitat del poble valencià. Correcte. Jo militava, jo portava les joventuts del, del Sant, les Jota Sant, i, i allí vaig conèixer la meva dona, eh, en, que entra, entrava a militar. Eh, després, bueno, eh, les coses van, van canviant, jo me'n vaig anar a fer la mili, i quan torni de la mili s'havia acabat de, de formar la unitat del poble valencià, i jo ja vaig decidir entrar a militar, perquè mm, jo d'alguna manera sempre estava vinculat a tot allò que fora el valencianisme. Havia participat en les primeres eleccions municipals recolzant jo recolzàrem alguns eh, a, al Partit Comunista perquè nosaltres no fórem capaços de, de, de fer en aquella entonces candidatura, no, n'hi havia gent que era massa jove que tenia por de dir en casa que es presentava, eh, que anava en una llista municipal i per tant no, no, no aconseguirem fer llista municipal i per tant decidirem recolzar. Alguns optaren per recolzar al Partit Comunista que en aquell entonces en Sueca estava encapçalat per un metge nacionalista que a més era el metge de Fuster, de Jaume Lloret, i recorde que van, van participar en aquella, en, aquella, en aquella campanya electoral on també va participar Vicent Andrés Estellers. Recorde que vam llegir l'oratori per a la mort de Víctor Jara en aquella campanya electoral, en un acte que van fer en el, en el Partit Comunista. Després hi hagué una primera Esquerra Unida, que no, no és l'Esquerra Unida d'ara, on hi havia gent de, de diverses formacions, i també vaig participar allí implicant-me, pegant cartells, eh, anant en el cotxe, fent de, fent de tot. I ja a partir d'ahir em vaig anar a fer la mili, quan ja vaig tornar de la mili ja hi havia la unitat del Palau Valencià i vaig decidir militar de seguida. I des d'entonces, pues, bueno, eh, unitat del Palau Valencià, bloc i compromís. I així anar Aixina ad eternum. Eh, en certa manera, no, eh, Esquerra Unida al País Valencià, aquella Esquerra Unida anterior a lo que seria Izquierda Unida, eh, és una, si no m'equivoque, no, una de les, eh, de les entitats o dels partits que funda la UPB. Efectivament. Mm -hmm. bueno, hi ha gent que sí, perquè en aquell, jo recordo que l'Esquerra Unida aquella n'hi havia gent des de eh, gent de, de, del PSAN, gent del moviment comunista, gent del Partit del Treball... Hi havia gent molt diversa, molt, molt, molt, molt diversa. I, bueno, eh, després alguna d'aquesta gent va ser la que va participar en la, en la fundació de la Unitat del Poble Valencià. Mm. I bé, podríem definir no, tota aquesta etapa de creació d'unitat del poble valencià i pràcticament de tot el bloc com una travesia en el desert, no? que suposo que tu també viuries en primera línia o com a mínim en segona. Venia comentant ara fa un momentet en Paco Aràndiga i, i eh, era tota aquesta travesia que nosaltres eh, hem passat, mm, i ha vingut el cas perquè, bueno, dos veïns de, de Godella venen cap a si, m'ha reconegut, algun m'ha felicitat pel treball, l'altre ha volgut fer-se una foto, i, i, i Paco i jo comentàvem eh, justament els anys que han tingut que, que passar perquè una opció com la nostra, que en definitiva el que pretén és defensar la gent d'ací i a la nostra terra i a la nostra gent poder arribar al lloc on, on hem arribat. Evidentment, eh, mos hem pegat, i em perdonareu l'expressió, mos hem pegat moltes nyesples en les diferents eleccions, en les diferents conteses electorals. Però jo, eh, hi ha una anècdota, hi ha una anècdota mm, que a mi m'agrada sempre recordar de, de, que m'han contat de, de Pere Mayor. Jo no l'he sentit mai a ell, però me l'han contat de Pere Mayor, que va ser el primer secretari general de la Unitat del Poble Valencià. I ell sempre dia, eh, després d'unes eleccions on anàvem i mos enduíem un, un batecul, que diguem, en, en, en, un batecul electoral, eh, ell sempre dia, mira, això és com haver entropessat, he entropessat, he caigut, malsat, m'espolsa una miquiua i, i a continuar. I així no va ser. Jo crec que eh, hi havia una cosa més forta que la decepció eh, pels resultats, pels mals resultats electorals, i era eh, dir, aquesta determinació de que eh, algun dia el nostre poble sabria reconèixer que, i sabria despertar i sabria, eh, d'alguna manera, empoderar-se una miquiua i dir, bueno, necessitem que hi hagi una opció eh, nítidament valenciana que pense en valencià i que pense bàsicament pels interessos de la gent que viu i treballa així. Mm -hmm. També és veritat no, que dins d'esta trajectòria de Bateculs, eh, Sueca seria a lo millor un poquet eh, la localitat afortunada perquè diguem que no només ocorre que mai no ha governat el Partit Popular, sinó que diguem que les diferents formacions d'esquerra, que també han hagut locals i de tot, eh, sí que han tingut no, com a mínim aquesta sensibilitat valencianista. Bueno, a veure, eh, Fuster eh, era una figura que, evidentment, eh, va fer va fer que en el poble hi hagués una consciència nacionalista que amerava no només a les persones que ens diem o ens reconeixem com a nacionalistes, sinó també a altres formacions polítiques. Jo eh, han hagut en, en Sueca grans, eh, grans valencianistes en el Partit Socialista, grans valencianistes en el Partit Comunista i grans eh, valencianistes en, altre, en altres formacions i per tant, eh, bueno, eh, ha hagut sempre una mena de consens en què determinades coses s'havien de fer. Però no cregues que, tot i ser sueca, la pàtria de Joan Fuster, els nacionalistes ens, ana ens anava també. Eh? Vull dir, recorde que eh, en, per primera vegada eh, ara fa 30 anys, en el 87, eh, entrarem en, en un representant després repetirem en un, després repetirem en un i després repetirem en un. Vull dir que ha sigut una travessia llarga fins que finalment en l'any 2007 podrem tindre l'alcaldia i revalidar-la ara en el 2015. O sigui que eh, hem sigut persones que bueno, que no hem canviat mai de, de jaqueta, que hem, hem cregut sempre en les nostres idees i hem cregut que un dia o altre, eh, hem tingut fe en que un dia o altre la gent sabria reconèixer eh, la feina i l'esforç que nosaltres fèiem. Uh mhm. -huh. En una recent entrevista al Conis i Palomas de Levante Televisió, de, dirigit per Guillermo López, eh, crec recordar, no sé si eres tu qui ho dia o si era una veu en off, no? una anècdota de quan tenies uns 17 anys parlant en un amic que li vas dir, t'imagines que algú de nosaltres fora pues, eh, eh, és una anècdota amb el meu millor amic, Josep Camilleri, eh, que hem estat tota la vida junts. És a dir, jo tinc un any més que ell i som amics des de que va néixer ell. Per tant, som amics des de, des de sempre i tinc la sort de seguir mantenint aquesta amistat. I bé, eh, en aquella adolescència, quan començàrem a, a tindre inquietuds polítiques, eh, i quan col·laboràvem, per exemple, en el primer Ajuntament Democràtic, ajudant a organitzar una, una cabalgata de l'arròs que, que reivindicava totes les faenes totes les faenes de, de l'arròs implicant a les falles en totes les faenes, la cega, la plantar, la xerugà, eh, en fi, birbar, totes les faenes que, en definitiva, tenia a veure l'arròs. Pues, doncs, en una d'aquelles converses, una nit d'estiu, que nosaltres anàvem molt al Muntanyàs, el que és la duna, al Muntanyàs, i allí, pues, doncs, bueno, fumàvem, xerràvem, intentàvem arreglar el món. Somiàvem i diguérem, t'imagines que alguna vegada algú dels dos fora alcalde de Sueca? Bé, això, <laughs> molts anys després, jo vaig ser alcalde i ell va ser eh, tinent d'alcalde. O sigui que mm, va ser com una premonició del que, del que havia de passar molts anys després. Mm -hmm. I com vas dir, tu acabaràs sent alcalde, concretament l'any 2007. Eh, òbviament era un govern de coalició no, perquè si alguna cosa té Sueca és que allò de les majories absolutes ha sigut una cosa un poquet estranya. Mai, mai ha hagut una majoria absoluta en Sueca, mai. Uh mhm. -huh. I bé, eh, com fon formar govern, si no m'equivoco, amb un grup independent i amb el Partit Socialista? Sí, eh, formarem, no, formarem govern, no. Eh, aquell primer govern, el que jo vaig ser alcalde, farem govern amb el Partit Socialista i amb... Eh, i amb Esquerra Unida, que posteriorment va ser iniciativa sí. del poble valencià. Farem un govern justetet de, de 11, en suec en són 21, per tant la majoria era en 11, i jo estic satisfet de, estic satisfet d'aquella època. Es va iniciar, per exemple, es van iniciar les obres de rehabilitació de, de la Casa Fuster, es va començar a, eh, tota una llavor cultural que jo crec que va, va quallar. Eh, en fi, jo, jo estic, eh, estic content perquè mm, de vegades és molt fàcil governar eh, majoria absoluta, però quan tens majories que has de compartir, doncs, evident, no, no fas tot el que vols, però eh, evidentment tota la raó tampoc la tens tu i per tant has d'escoltar altres opinions i això fa que les coses eh, isquen d'una altra manera. Jo estic, estic molt content i a més sempre ho he dit, eh, no et dic cap, cap queixa de l'actitud lleial que van tindre tant, en el seu moment tant els quatre regidors del PSOE com els dos d'Iniciativa de, del Poble Valencià. Va ser, jo crec que, Mm, un govern estable que sabíem que hi havia altres interessos per damunt dels propis interessos personals. Fruit d'aquelles obres, eh, i, i ho dic com a primícia, eh, en aquella època aconseguirem treure-li a, a l'administració valenciana governada pel Partit Popular eh, els diners per a rehabilitar la casa Fuster, per a dotar-la per a dotar-la de, diguem-ne de mitjans on la seva biblioteca podrà estar d'una manera diríem moderna, funcional, eh, accessible i jo estic content. Fruit d'això serà que eh, després ja. demà, després demà justament per fi, per fi aconseguirem inaugurar la casa museu de, de Joan Fuster i per a mi és una... Dir, he, eh, eh, he, eh, he, he demanat, he arreglat per estar i ser dia perquè d'alguna manera és una cosa que, que, que entre tots, entre molts, hem ajudat a, a crear. Jo vaig posar el meu granet d'arena quan vaig estar, quan vaig tindre responsabilitats i al final ha sigut també una alcaldessa de compromís que inaugurarà la Casa Fustera. Mm -hmm. Eh, passem a parlar ja de, diguem, la teua època en la política estatal, en la teua etapa en Madrid. Ja així ja el bloc i precisament iniciativa acabarien confluint en el que és la coalició Compromís. I la primera vegada, diguem, que se presenta com a compromís eh, esta coalició de partits a les eleccions generals, eh, tu te presentes a les primàries, no? si no m'equivoco, rivalitzant amb Diego Gómez, que ara és alcalde d'Alzira. Sí, eh, jo sempre dic que, i, i esta és una anècdota, eh, la vida no saps mai eh, per on acabarà portant-te. Jo havia pactat amb la meva dona eh, estar una legislatura més en l'Ajuntament, després de ser alcalde, una altra legislatura, mm, intentant ser alcalde, i després jo abandonaria la política i me'n tornaria a la meva escola de, de Riola a donar educació física, que és de lo que sóc professor. Eh, i les circumstàncies de la vida van propiciar que en aquelles eleccions, les eleccions de 2011, el Partit Popular quasi aconseguís la majoria absoluta en Sueca, es queda a un, en va treure 10. Nosaltres vam repetir, vam treure 5 regidors, el PSOE en va treure 4 i un grup independent en va treure 2. I aquell grup independent eh, que jo coneixia, Salvador Campillo, va dir «Baldo, jo no vaig a votar ni a vosaltres ni al Partit Popular, jo me vaig a votar a mi». Entonces, davant de la disjuntiva de que el Partit Popular tinguera l'alcaldia per ser la llista més votada, donat que no hi havia manera de que, de que jo aconseguira la majoria, la majoria absoluta, doncs vam decidir votar al candidat independent i el farem alcalde i ell, evidentment, va governar, farem un pacte en el qual ell era alcalde i nosaltres portàvem diferents eh, regidories. Jo vaig ser primer tinent d'alcalde. bueno, doncs fruit d'això, de que no vaig ser alcalde, algú va pensar que en aquelles eleccions de finals de 2011 podria encapçalar la llista i m'ho van oferir. I jo en seguida vaig dir que sí, perquè a mi jo sóc un animal polític. A mi la política la porten les venes des de que tinc 16 eh, anys però tenia que dir-li a la dona. Me recordo que me la vaig emportar, bueno, anem a sopar, els dos, i després de fer-nos una botella d'un bon vi, eh, li vaig dir, què te pareix si m'han oferit això? I a mi m'agradaria, i eh, jo què sé, eh, jo he compartit en ella, dic que la vaig conèixer militant a les joventuts, i per tant ella ha compartit eh, tota la meva trajectòria política, ella també és militant de compromís, té les mateixes inquietuds que jo, i va dir, bueno, resignadament va dir, bueno, si tu vols, eh, accepta. I bé, me vaig presentar, vam tindre unes primàries, eh, vaig tindre unes primàries amb Diego Gómez, que provenia també de dirigir Escola Valenciana, les vaig guanyar i, i vaig anar a aquelles eleccions amb tota la il·lusió del món, ho dic, perquè va ser una campanya, eh, va ser una campanya en què pareixia que era possible que poguérem entrar. Pareixia, i jo m'ho creia, eh? jo m'ho creia, a més, eh, volia transmetre eh, aquella passió i aquell entusiasme. Veníem, veníem d'unes eleccions en què per fi havíem aconseguit entrar com a compromís sol en el, en el Parlament Valencià, que havíem aconseguit entrar en l'Ajuntament de València amb tres regidors i, per tant, eh, pareixia que, que, que, que teníem alguna possibilitat i jo vaig ficar tota la passió i tot l'entusiasme de que era capaç. I puc contar-te l'anècdota de, del dia de les eleccions. Jo el dia de les eleccions, al sí, vaig anar a votar les meves tres filles i jo, allò ple de televisions. No, no, no havia passat això mai. Eh, fins i tot Canal 9 va vindre a, veure, eh, a, a filmar-me aquest dia i va seguir la campanya electoral perquè l'obligava la llei. Després, quan vaig estar a Madrid, els dos anys que dura Canal 9, Canal 9 s'oblida de mi i no em van dir en dos anys ni bon dia. Dit això, eh, jo tenia un amic que estava en la Forta, en la Federació de Televisions Autonòmiques i ells tenien unes enquestes, les israelites que es diuen, que són enquestes fetes a, a peu d'urna, urna i n'hi havia diverses onades, la de les 11, la de les 2, la de les 6... Bé, eh, ell em va donar a hora de dinar la onada de les 2 i em va dir, Baldo, estàs més fora que dins. I, i jo dic, bueno, pues, resignació. A les 6 eh, agarrarem el cotxe, la dona i jo i les xicones, diguem, anem cap a València a seguir la, la jornada electoral. Me torna a tocar i me diu, bueno, heu avançat una miquiua, però, en fi, pot ser que sí o que no. I em dona a les 8 la última onada i em diu és possible, és possible. Jo recordo que antes ja li havia dit a la Madonna, dic, bueno, Pep i això és, com sempre, hem fet una gran campanya, ho hem fet de puta mare, hem ficat molta il·lusió, però bueno, mos quedarem com ens havien quedat moltes vegades. El famós 4,75. Eh, 4,7, en el 4,8, dic, això ens passarà, això, no arribarem, no arribarem. I bé, recorde que les, en un 5% estàvem dins, en el 14% estàvem dins, en el 25% estàvem dins, en el 35% estàvem dins, i bueno, vam començar a, a creure nos ho i finalment ja quan ja portàvem el 90 i pico per cent pues, vam dir, això va de bo. Va ser, jo crec que va ser una alegria immensa, immensa, no personal, sinó una alegria compartida per tota la gent de compromís. Jo vaig veure moltes llàgrimes aquell, aquella nit, vaig veure gent plorar d'alegria, de dir, eh, eh, eh, hem, arribat, hem arribat a tindre un diputat valencianista eh, en Madrid. Jo jo vaig tindre dos pensaments aquella nit. Un va ser per a Josep Lluís Blasco, un dels fundadors de la unitat del poble valencià, perquè feia poc que havia faltat, feia uns anys que havia faltat, i vaig veure la dona i em vaig recordar d'ell, perquè jo havia compartit en ell militància quan era molt jovenet, i vaig recordar també a Fuster, que Fuster que, que s'ho mirava tot en aquella eh, en fi, incredulitat i incredulitat, però al mateix temps sense, sense perdre mai les conviccions. I, i jo, vaig, jo dic, bueno, aquestes dues persones segur, segur que s'haurien alegrat moltíssim d'una nit com, com esta, com es van alegrar moltíssims valencianistes arreu de, de tot el país. Mm -hmm. Eh, les enquestes aquestes, diguem que ho teniu justet, pensàveu en un 4, algo, finalment fon un 5,9 no? en província sí. de València, per davant de encara que en el conjunt sí. del país traguera més, més quantitat de vots. I fon històric perquè era el primer valencianista que arribava al Parlament espanyol, diguem, en solitari, en, en, una, solitari, en una correcte. candidatura nítidament valencianista va ser... Eh, L'alegria eh, justament era aquella. I per això, una vegada passat, diríem, els dos dies d'eufòria, els dos dies que vas surant, que mires els diaris i dius eh, els resultats que havies tret en, en els pobles, en aquest moment entra un atac de responsabilitat, de dir, bueno, això va de veres i ara el que has de fer, el que has de ser capaç és de representar dignament a tota la gent que t'ha enviat allà a, a Madrid. Eh, I vaig arribar vaig arribar... Eh, vam pensar que havíem de fer alguna cosa perquè es notara que entrarem. La, quan, quan preníem possessió de, com, com, a, com a diputats. Recordo que en una conversació ens havíem presentat eh, en, en, en coalició també amb, amb Equo i en una conversa així a València que estava, hi havia, estava el, el Juancho López Uralde, Mònica Oltra crec que se li va ocórrer, diu, i si, anem en, si entrem en bicicleta? I jo immediatament ho vaig veure, eh, jo dic, sí, eh, hem de fer això. I vam organitzar eh, la gent, sobretot la gent d'Eco que estava allà a Madrid, eh, vam organitzar una bicicleta per entrar des de la Puerta del Sol fins a la carrera de San Jerónimo per entrar en, en, en el Congrés i que es notara a vegades eh, eh, no mos coneixia quasi ningú i mos havien de notar. I recorde que baixàvem en banderes, en banderes de compromís, en banderes d'eco, seríem una, una trentena de bicicletes, i quan el, eh, la policia veu que, que estàvem arribant allà, els tios que arribaven en bicicletes i en banderes, es fica eh, així alto, i me demana la credencial. Jo no trobava la credencial per ningú costat. Jo dic que sí que soy diputado, eh? Que... I al final trobi la credencial i me va deixar passar a mi i a la dona. I passàrem, eh, aparcàrem la bicicleta i clar, eh, el fet d'haver arribat, de que mos haguera parat la policia, va fer que totes les càmeres vingueren a enregistrar aquell moment i, bueno, mm, d'alguna manera, aquest dia no van passar desapercebuts, que era en definitiva el que volíem. Eh, en el Parlament som molts diputats, eh, moltes formacions, i a vegades costa molt fer-se un foraet en els mitjans de comunicació d'allà a Madrid, que només treuen, solen treure els grans. I recordo que va ser aquest moment. I un altre moment per a mi fonamental d'aquests primers dies va ser el moment en què vaig tindre que preparar el discurs. El discurs el vaig preparar en un hotel trist, que no tenia una... No tenia una no tenia, recordo, no sé com vaig poder anar a parar a aquell hotel, perquè a mi sempre m'agraden hotels que tinguen llum, eh, llum al carrer i me tocava un, un hotel eh, que no tenia llum a, al carrer, a un desllunat trist, i allà vaig, vaig escriure aquella nit, la nit abans, el, el discurs. Jo sempre pensava, Baldo, escriu un discurs... Eh, escriu el discurs del que voldrien dir tants i, tan, tants i tants valencians si tingueren la possibilitat d'estar i ser dia allà dalt a la trona al Congrés dels Diputats. I ho vaig pensar en eixa clau. I recorde que va ser mm, no diré que seria eh, dels millors discursos que he escrit, però sí que pot ser dels discursos més emotius que jo vaig escriure, perquè era un discurs que m'eixia de dins, que m'eixia... Eh, eh, jo era el xicón aquell de 16 anys que es va fer valencianista. Jo era, eh, en fi, el xicón que començava a anar a, als aplecs i a les manifestacions. I jo era tots aquells xicons que un dia vam creure que era possible, que somiàrem que era possible que eh, hi haguera un, una força d'estricta obediència valenciana que representara els valencians, al nostre entendre, d'una manera digna. I això va ser el meu, el meu discurs d'aquell dia. I, I recorde que va tindre una gran repercussió. Recorde que en molts llocs estaven seguint el discurs, bé a, a la televisió, bé per internet. Jo recordo l'Institut de la meva dona, que estava tot el claustre seguint el, el discurs per, per internet, i va ser un discurs que va agradar justament per això, perquè era el primer, era un discurs emotiu i era un discurs, de, diríem, que, que, que, em queixia, que m'eixia de dins, que, que, que m'eixia que m'eixia pels poros de la, de, de la pell. I damunt anava dirigit a Rajoy dient-li nosaltres, els valencians, ja sabem el que implica el govern hi ha una altra anècdota, que és l'anècdota... Eh, justament, jo el mm, carregue molt contra Rajoy, li arriba a treure la factura de la, del, del Congrés de Fira València, on ell va resultar elegit eh, president del, del PP, que encara no s'ha pagat, per cert, imagineu-se, han passat... Eh, <laughs> han passat molts anys i encara no s'ha pagat aquesta factura. I a l'Eixir en troba amb Rita Barberà, eh, pel, diríem, per lo que és el pati del Congrés dels Diputats. Rita Barberà venia en una altra diputada del PP, que per si ja havia estat convidada en la tribuna de convidats, i quan arriba a mi, jo no la coneixia de res, però se m'encara i recorde que me diu mm, amb tota la contundència mm, de que era mm, eh, que tenia aquella dona, me diu qué poca vergüenza venir a hablar mal aquí de la comunidad valenciana. Yo dije, yo no he, no he venido a hablar mal de la comunidad valenciana, he venido a hablar, a hablar mal de vosotros, de vosotros. Va a pegar mitja volta i, i se'n va anar. Però mm, recorde que aquell discurs no va passar desapercebut, perquè fins i tot Rajoy eh, jo pensava que dins del grup mixt hi havia molta gent, estava la gent de Bildu, eh, és d'Esquerra Republicana, i jo dic, bueno, es clavarà, Rajoy es clavarà bàsicament en Bildu, en Esquerra Republicana, i, i, i els demés quasi que ens ignorarà. I de repent eh, veig que estava parlant i dirigint-se a mi, jo dic, hòstia, no pot ser. Hòstia, això... Eh, perdó, això és, això és massa li havia cogut allò de que li traguera eh, el, el d'això, li havia cogut que dia com és possible que en València granero de votos del Partit Popular no salga un grano com este, eh, d'alguna manera no havien passat desapercebuts. I recorda que em va dir allò, a veure si se cree eh, aquella famosa frase que em va dir el primer dia, a veure si se cree que aquí tots venimos de la pata del, del CIT. I, bueno, eh, jo recorde que aquell dia també com que jo li havia parlat de corrupció i, i, i ell eh, mirava per un altre costat, encara no s'havien destapat del tot tots els casos, recorde que l'exministra Cristina Narbona em va dir, i jo estava quasi nerviós, jo tenia que, que fer-li la rèplica, i, i diu, dile, dile que la corrupció no se cura con los votos. I recordo que ho vaig dir, i li va tornar a doldre, i em va tornar a, a citar, i em va dir allò de que, però si usted no gana ni en su pueblo, em va dir en la rèplica. Tres anys, eh, sis mesos i 20 no sé quants dies, jo li vaig dir, senyor Rajoy, no solo gano en mi pueblo, sinó que le doblo en votos. O sigui, que vaig tindre aquella satisfacció de, de, de poder-li retrucar. Mm -hmm. Del doblar en vots i de quadruplicar els, els, els diputats, parlarem un poc més avant, estàvem parlant sobretot de visualitzar-se, aquesta necessitat que, que diguem, la formació com compromís tenia, perquè arribava nova al Parlament, estava en un grup mix i damunt crec que estava hiperpoblat, no? Perquè sí, érem, tenia... érem d'Eneu, d'Eneu diputats. Un entre d'Eneu i un entre 350, diguem. Eh, a poc a poc sí que vas aconseguir guanyar el teu espai en la premsa, no? sobretot també eh, en aquestes reunions que se fan de premsa anual, sempre tan reconegut, no? que si azota de la premsa, que si diputat més millor valorat fins i tot també en enquestes. Quina estratègia vareu seguir vosaltres per a, diguem, poder visualitzar-se? Bueno, jo tenia clar que amb la paraula eh, i en un món eh, dominat bàsicament per la immediatesa i per les imatges, amb la paraula només era difícil eh, fer-se un lloc, o, cridar l'atenció dels periodistes de Madrid. I eh, el que vaig fer, el que vaig fer bàsicament és acompanyar la paraula d'algunes xicotetes accions, performants, eh, intentar que, que, que la gent es fixara eh, en una cosa i, i que a partir d'ensenyar de, de, alguna cosa que, que, que eh, escoltara el missatge. I jo recorde que hi han per a mi tres, eh, tres accions que jo crec que van marcar que van marcar eh, allò i que van cridar l'atenció la, dels, dels mitjans, tres o quatre, un, una en clau valenciana menys, però que crida l'atenció així en el País Valencià. Una va ser eh, una va ser que jo tenia la possibilitat de fer-li una pregunta. En, en tota la legislatura només vaig tindre la possibilitat de fer-li una pregunta en el ple a Rajoy. I jo dic, mm, esta te l'has de pensar molt bé. I recorde que se me va ocórrer fer un striptease. Un striptease eh, el, el PP havia acabat d'afonar, de, de, d'enviar a l'oblit aquella iniciativa legislativa popular eh, recolzada per un milió i mig de signatures per a la dació en pagament, per a que les persones pogueren entregar la seva casa i lliurar-se de tots els deutes en el banc. I el PP se l'havia carregat d'una manera absolutament vergonyant. I mm, jo vaig pensar que mm, ser valencianista també era estar al costat del patiment de la nostra gent i no només eh, pensar en termes de, diríem, d'allò que volien encasillar-nos, de eh, termes de cultura, de llengua, no, no. Eh, ser valencianista és també estar al costat dels problemes quotidians de la gent. I això era un problema que estava afectant en aquells anys a moltíssima gent. I per això em vaig, vaig parlar en la, en la PA, en la plataforma d'afectats per les hipoteques, eh, vaig anar a replegar a la seva seu una samarreta roja, me la vaig posar i aquell dia, <laughs> una anècdota, n'hi ha dues anècdotes molt curioses d'aquell dia. Em, em vaig vestir i em vaig ficar per primera vegada eh, corbata. Vaig mm, arreglar moltíssim. I jo estava entre un diputat de Bildu, Sabino Quadra, i un altre diputat del Partit Popular. I Sabino, quan me veu arribar, me diu, hombre, eh, Valdoví, qué bien vestidito vienes hoy para la pregunta al señor Rajoy. Y Sabino, no te pierdas detalle. I <laughs> res, eh, en la conversació, en, en, recorde, en un, en, en un assessor mediàtic, que, que ara no recordo el nom, eh, un assessor cat català, me va dir, diu, fica en el discurs, introduís paraules com desnudar-se, desvestir-se, eh, despojar-se. Y entonces yo fui el disc, a la pregunta y, i a cada momento me llevaba la corbata, me llevaba la jaqueta, començava a despassar-me i recorde que el president es va ficar super nerviós perquè diu, este es queda eh, nuet així i jo passe a la història per ser el president del Parlament que ha deixat així un tio ficar-se en boles. Dir, en algun moment jo li vaig veure... Eh, després ja una vegada vaig ensenyar la, la samarreta, i em vaig, em vaig parar perquè ja, diríem, l'efecte mediàtic estava fet. Però darrere d'allò estava el missatge, i el missatge era que s'havia encarregat eh, miserablement una iniciativa, eh, i encara estem igual, eh? Encara estem igual. Eh, no, no han fet res durant aquests anys per una cosa absolutament justa, que era que quan tu perds el seu piso no en, seguís que encara pagant-li diners al, al seu banc. I, i, i això és el que jo volia. Una altra vegada li vaig treure sobres en, en el debat de l'estat de la nació, també va tindre molta repercussió, i una altra vegada vaig esclafar un po de Coca-Cola també allí. Foren tres moments en què van tindre. I des del punt de vista valencià, quan parlàvem de finançament o dels pressupostos generals de l'Estat, pues, treure tres bitllets de 50, que era justament eh, que deixàvem de tindre els valencians en inversió en cada pressupost general de l'Estat, o agarrar un pa eh, xicotet, trencar-lo i dir Vos, vostès mos donen un pa xicotet, mos retornen, mos retornen, no mos donen, mos retornen dels diners que prèviament nosaltres els hem donat un pa xicotet i damunt se'n queden la meitat. Eren accions que, va, que van portar justament a que l'Associació de Periodistes Parlamentaris en concedir a el Premi Azote del Gobierno l'any 2013 i, per tant, aconseguir-ho això, un tio que feia dos anys que havia entrat en el Parlament, que estava en el grup mixt en 18 més, una, eh, un diputat, pues, la veritat és que aquella va ser una de les nits que més orgullós me vaig sentir i, a més, jo crec que això se va transmetre a tota la, a tota la gent de Compromís que estava orgullosíssima de que un diputat, de, el diputat que havien enviat allà a Madrid, pues, eh, eh, la premsa li reconeguera justament un dels premis grossos, de, que era a tot el govern. I enguany la premsa, pues, jo dic a tot que sí, hasta, hasta, hasta, hasta tu te dic que sí, dic a tots que sí, Eh, a mi m'agrada tractar sempre molt bé a la gent, siga gran o siga menuda. Jo intento tractar a tota la gent igual. I això va ser el meu discurs justament allí el dia que fa un mes em van donar el premi de millor relació amb la premsa. I és perquè jo intenté facilitar el treball de la gent que, que treballa en els mitjans de comunicació. I, en fi, orgullós de, de tot això. Uh -huh. Abans has parlat no, de la figura de l'assessor mediàtic. Eh, totes aquestes, eh, anem a dir-li performance, o totes aquestes metàfores visuals que afegeixes els teus discursos, estaven pensades? N'hi ha una estratègia darrere més enllà de saber que hi ha necessitat de visualitzar-se? Home, hi havia l'estratègia de simbolitzar eh, en una imatge la idea que jo, que jo pensava. Quan eh, jo, esclar, una Coca-Cola, estava simbolitzant el que estava fent en els treballadors de, de Coca-Cola eh, i, i, i la poca intervenció del Ministeri d'Indústria eh, a l'hora de, de, de tirar-los una mà. Quan jo trec un pa i el partisc, eh, d'alguna manera estava simbolitzant qui serà el pa dels valencians i quan li traqui els sobres a Rajoy, d'alguna manera està simbolitzant que tota la corrupció del Partit Popular d'alguna manera se simbolitzava en aquesta imatge, en els sobres. Eh, a vegades aquesta imatge valia tant com tot el discurs. Jo sempre he dit que un discurs de dos minuts en una bona imatge val més que un discurs de, de mitja hora, perquè eh, per a bé o per a mal eh, les audiències eh, volen coses eh, visuals, ràpides, eh, fàcils d'entendre. De, de, I per això jo intentava captar l'atenció per a que el discurs de compromís tinguera, eh, evidentment, més ressò tant allà a Madrid com a si al, al País Valencià. Mm -hmm. Eh, en l'entrevista que tinguem amb Marta Sorlino ja també va esmentar que una de les claus, diguem, de, del teu èxit a Madrid, perquè en definitiva jo crec que podem qualificar d'exitosa tota aquesta trajectòria, és que, diguem, el teu respecte a, a lo que és la feina de la premsa, no? saber quin era el seu paper, sabent també quin era el teu paper d'un diputat en un grup mix hiperpoblat, i que com això, diguem, en moment que ja parlarem més avant de el moment en què Compromís intenta liderar amb el, amb el del, del Prado, aquell intent de, de govern, això va repercutir en que tota la premsa, diguem, posarà el foco en la vostra proposta. Eh, <clears throat> Bueno, jo havia aconseguit en la primera legislatura bueno, un cert reconeixement, però evidentment el reconeixement de compromís, vull dir, quan compromís eh, esclata és ja en, les, en aquestes eleccions, quan passem de 1 a 4, i eh, decidim, eh, nosaltres decidim mantindre el nostre perfil propi i quedar-nos en el grup mixt, eh, perquè així ho havíem acordat en el nostre protocol, és a dir, el nostre protocol especificava clarament que eh, en el cas de que no ens donaren el grup parlamentari propi, al qual teníem dret en les eleccions de, de 2000 de 2015, de final de 2015, i a les eleccions de 2016. Eh, una interpretació eh, parcial, torticera, interessada de la mesa ho va impedir eh, que era el nostre objectiu. Però eh, el nostre protocol deia clarament que si no aconseguíem el, el, el grup parlamentari, els diputats de Podemos podrien integrar-se en Podemos. Per tant, no parlava en cap moment del que havíem de fer els diputats de compromís, que si ja se sobreentenia que havíem de mantenir el nostre perfil. I jo crec que mm, bueno, encertadament hem mantingut el nostre perfil dins del grup mixt, eh, ara és eh, una mica més de dificultats perquè al no donar-li grup a Convergència i Unió pues, tenen vingut de sobte eh, eh, un grup de 8 persones, però bé, eh, jo crec que eh, ens en estem eixint. I a partir d'ahir nosaltres sí que teníem clar una cosa, i era que intentar repetir el mateix govern que teníem així a, a la, a, al govern valencià, intentar repetir-lo allà. I començarem a negociar, nosaltres començarem a negociar de manera, eh, dir, de tu a tu amb el Partit Socialista. I dic clarament que teníem un acord pràcticament tancat a falta de, de tres cosetes, però que l'haurem tancat l'acord, vull dir, aquest acord estava tancat. El que sí insistíem nosaltres era justament en que s'havien d'assentar Partit Socialista i Podemos, que tenien 67 i, i entonces tenia el PSOE que tenia 80, 85, s'havien d'assentar, a, a parlar perquè eren els més grans i que de, els altres, com Compromís o com Esquerra Unida, amb qui també estava parlant Esquerra Unida, de fet, ja tenia un acord tancat amb el Partit Socialista eh, i que després els altres mos sumarien. Ho vam aconseguir, ho vam aconseguir. Primer tinguérem una mesa a quatre i després, a instància nostra, vam aconseguir que se reuniren PSOE i, i, el, i Podemos i després entrarem nosaltres, però vam aconseguir la llàstima és que algunes forces dins del Partit Socialista, evidentment, no tenien ganes de que allò anara més lluny i de repent ens trobem, mentre estàvem xerrant, l'endemà en què mostrauen trauen un pacte solemne, que era aquell primer pacte entre el Partit Socialista i Ciutadans. Un pacte eh, que a nosaltres ens va sorprendre, perquè no en teníem coneixement de que eh, estava negociant. Legítimament tu pots negociar en qui, en qui vulga, però diríem que eh, bueno, si tenien un pacte tancat i volien que nosaltres ens estenirem o que el votarem a favor, eh, bueno, alguna cosa mm, ens haurien de deixar intervindre des del primer moment ja van dir que aquell pacte eh, era intocable, que era o lo tomas o lo dejas, i nosaltres ho vam comprovar eh, de primera mà perquè nosaltres sí que vam accedir a reunir-nos en els negociadors de Ciutadans en els del PSOE. Vam anar a una reunió on estàvem els tres, Ciutadans, PSOE i Compromís, i clar, eh, si lo primer que te diu Ciutadans és que d'este pacto no se toca ni una coma, bueno, pues si no se, se toca ni una coma, pues con tu pan te lo comas. Es dir, eh, jo crec que eh, el Partit Socialista no va tindre la flexibilitat per a deixar que nosaltres poguem incorporar coses, perquè en aquell pacte n'hi havia coses eh, que nosaltres hauríem pogut subscriure sense ningú problema, algunes coses que evidentment eren discutibles per a, per a nosaltres i algunes coses que no estaven i que nosaltres com a formació valenciana evidentment enteníem que havien d'estar. De, Però si ja te diuen que no van a tocar ni una coma, si no te deixen incloure res, doncs, bueno, eh, allò va acabar pues, com el Vall de Torrent o com el Rosari de, de l'Aurora. Vist en el temps, vist en el temps, eh, vist en el temps, i jo ho he dit alguna vegada, pues, pot ser, hauria sigut un mal menor eh, vist el que hem tingut ara mhm. vist en el temps. Eh? També és veritat que estàs parlant, diguem, del principi de les negociacions de les eleccions del 2015. Correcte i que més endavant és quan vosaltres trauríem aquella proposta in extremis de l'acord del Prado. Efectivament. I que ahir fins i tot el PSOE va arribar a dir que vos acceptava totes les propostes excepte sis. Sí. Eh, va dir això, però també va dir, dir... Nosaltres veiem que el temps anava consumint-se, allí ningú pegava un pas, i va ser... Eh, veure, eh, com un clàssic valencià, com un pensat i fet, eh? Com un pensat i fet, en un dia, en una vespre, eh, farem el, eh, el pacte mirant també allò que havien acordat tam també Ciutadans i el PSOE, coses que per a nosaltres foren, foren eh, assumibles, i dir, bueno, i les que no foren assumibles, deixar-les. És a dir, siguem capaços d'assumir 30 compromisos, que eren els que tenia aquell acord, i els altres eh, ja veurem, ja parlarem, però formem un govern, un govern on no estiga el Partit Popular. I va ser un, un intent sincer, eh, agosarat, perquè eh, els quatre diputats presentem allí a última hora i jo li ho anuncia, li ho anuncia o sigui, a mi em fan una entrevista quan anava a, a veure el rei per última vegada, em fan una entrevista amb la SER, la SER eh, en aquell moment desvela que nosaltres anàvem a fer arribar ixe, en aquest mateix moment en què estava fent l'entrevista a tots els partits, excepte el Partit Popular, i aquest acord del Prado, i quan arriba el rei, el rei li havien dit que havien sentit l'entrevista a la SER i que jo anava a fer aquesta proposta. I li vaig dir que sí, que efectivament anava a fer aquesta proposta. Jo vaig parlar en Hernando, en Antonio Hernando, i se mateix matí li dic, te la faig arribar en un moment. I quan arribem allí, eh, l'anunciem en, el, en la roda de premsa posterior a la visita al rei i la sorpresa és que durant una mitja hora allò estigui viu el Partit Socialista va dir que acceptava 27 de les 30 i les altres hauríem arribat a un acord, ja t'ho dic jo, hauríem arribat a un acord. Eh, però al mateix temps diu que eh, l'havíem de votar a ella soles eh, mm, i que s'hauria... El govern seria un govern de, de, de socialistes i prou, i que als dos anys hi hauria una moció de, de confiança. Car, era d'alguna manera tirar-li un, una pola d'aigua freda i bé, finalment tot no va poder eixir. Nosaltres, jo crec que si alguna cosa podem dir és que hem anat en la cara ben alta en este any en què no ha hagut govern, perquè ho hem intentat de totes les maneres possibles. Fins i tot farem una nova proposta en esta seu. Ja tingui, evidentment, menys repercussió, perquè ja eh, des del Partit Socialista s'anava ben clarament a deixar governar a, a, Mariano Rajoy. Mm -hmm. En este cas sí que és veritat no? que en el moment en què el Partit Socialista diu accepte quasi tot el pacte i l'única condició, entre cometes, que posaven era que el govern fora monocolor socialista, ja estan deixant d'un costat a, diguem, a Ciudadanos, i encara que no volguen governar amb Podemos sí que estarien no? com a costant-se, vull dir, sí que n'hi havia... Jo crec que eh, en el temps. Eh, el Partit Socialista ja no no, no, no volia. I va dir que sí per a no dir que no i quedar, i quedar mal. Perquè eh, es van deixar descol·locats perquè ningú no s'esperava aquella maniobra d'última hora. I durant un moment jo crec que estigueren mm, descol·locats i ja t'he dit Car, eh, si vas a governar tu i els de més anem a deixar-te governar i només te podrem fer una moció de confiança de si dos anys, però bueno, eh, vist en perspectiva, ho torne a dir, no haguera estat una mala idea. Hm? Mm? I a mi no... Fins i tot jo vaig arribar a suggerir-ho a l'executiva del meu partit, a, eh, que no, no hauria sigut, mm, mm, i vist en perspectiva, doncs ser no haver sigut una mala idea. Acordar aquell acord del Predo, mm, que començarà a governar, i nosaltres, des de l'oposició, eh, intentant marcar l'agenda política o denunciant quan eh, se'n poguera anar amb la, amb la dreta. Al final no va, no, no, no, no va funcionar, però ja dic, bàsicament perquè el Partit Socialista mai va creure en, en, en aquell acord, ni, mai va, ni mai va creure que un acord semblant al del govern que hi ha si al País Valencià fora possible. Des del primer moment eh, pesos pesants del Partit Socialista van apostar ja directament per deixar governar al Partit Popular. Podem dir quins pesos pesats eren? Sí, home. Eh, jo, eh, eh, evidentment, el, el president eh, honorífic o el que siga eh, Felipe González i gran part de les, de, de les baronies, com ara Susana, Susana Díaz. Susana Díaz jo crec que des del primer moment va apostar per eh, fer descarrilar qualsevol intent. De, de fet, jo en la segona legislatura vaig arribar a parlar, en esta, en esta legislatura, vaig arribar a parlar en Pedro Sánchez abans de les eleccions basques, i em va dir, deixa que passen eh, les basques i reprendrem el camí. Jo li vaig dir, però eh, en sèrio, en sèrio? I diu, en sèrio, en sèrio. Eh, no li van deixar eh, arribar, perquè probablement temien que eh, hi sabia mm, la poguera explorar eh, amb, Eh, en profunditat i mai, mai li van deixar explorar aquella via i ja en aquell eh, comitè federal d'infausta memòria van veure aquell, eh, aquell cop d'estat al secretari general i, bueno, i, i el que ha passat el que ha passat després. Podemos haver acceptat el, acord del Prado conforme, diguem, el PSOE el, el poguera acceptar? És a dir, un acord del Prado en el que el govern hagués sigut monocolor socialista? Home, Eh, no ho sé. Això és, <laughs> és una pregunta que els hauries d'haver preguntat a ells. Però jo crec que si nosaltres haguem entrat, eh, si finalment Compromís i això haguem signat alguna cosa, jo crec que Esquerra Unida s'haurà sumat i probablement eh, alguns haurien tingut que decidir què és el que, què és el que haurien de, de fer. Jo, sincerament, crec que mm, hauria pogut ser, eh? hauria pogut eixir. Mm -hmm en el intermedio Taisby es va arribar a entrevistar-te com a futur vicepresident del govern. Va haver alguna d'això o...? A eh, veure, es va parlar, evidentment, quan van parlar... Mira, eh, quan ara veiem la composició del govern, eh, vull dir, nosaltres tenim problemes eh, que denunciem contínuament, i és, per exemple, l'infrafinançament, eh, després el càstig sistemàtic en inversions en els pressupostos generals de l'Estat, eh, eh, el deute històric, que són, diríem, eh, problemes eh, diríem, eh, eh, de diners, de, eh, de recursos. Però hi ha un altre problema eh, molt greu, i és la invisibilitat dels valencians en els governs de, de, de Madrid. És a dir, no tenim cap ministre valencià, no tenim cap secretari d'Estat valencià, no tenim cap director general valencià, no tenim cap subsecretari valencià. És a dir, eh, ni primera, segona, tercera, ni quarta fila tenim valencians en els llocs de responsabilitat, en els llocs on es decideixen coses. I això és un problema eh, fotut per a, per, a, per als valencians. Vull dir, a mi m'hauria agradat, eh, i ho dic mm, amb absoluta convicció, a mi m'hauria agradat que Moragues, el delegat de govern, en lloc d'estar de delegat de govern, hagués estat de secretari d'Estat del Ministeri d'Hisenda, perquè evidentment és una persona que coneix els problemes de finançament que tenim els valencians, els problemes de deute, i segur que hauria tingut una sensibilitat major envers els nostres problemes que, per exemple, l'anterior secretari d'Estat, el senyor Beteta o el senyor Montoro. A mi m'hauria agradat que la Susana Camareno seguira en el en el, en el Ministeri de, de Sanitat, perquè segur que, que eh, tindria una sensibilitat diferent respecte als problemes valencians. El drama és que no n'hi ha cap valencià en un lloc de responsabilitat eh, important de, de l'Estat, i això es nota. A veure, eh, quan mirem on, es, on s'han fet les primers aves, es nota. El primer president andalús, pues, el eh, primer avi a Sevilla, el segon president eh, de Valladolid, el segon avi a Valladolid, amb independència de que es feren estudis de, de, retorn, de retorn econòmic, de viabilitat, de trànsit, de, de, de, de, de, de costos d'oportunitat. dir, i per tant, quan nosaltres estàvem negociant en el Partit Socialista, evidentment que nosaltres volíem una presència valenciana en el govern, volíem que hi haguera un valencià en sensibilitat pels problemes eh, valencians en el govern. I jo sempre ho he dit, a mi m'ha agradat que un valencià hagués sigut eh, ministre d'Hisenda o ministre de Foment, perquè són dos dels principals problemes que tenim els valencians. Problemes en el Ministeri d'Hisenda, de finançament, de, de deute, o problemes en, en infraestructures, com ara eh, corredor mediterrani, parc central, eh, el, la connexió de, de Sagunt amb, amb, amb Aragó. Vull dir, eh, és que eh, totes les rodalies, el túnel passant, eh, vull dir, tenim tants problemes eh, en foment que jo volia que n'hi hagués un ministre de foment valencià, clar que sí. Uh -huh. eh, de fet, no, en la darrera, darrera Eh, conferència de presidents autonòmics, no? que de fet va, bueno, no sé si era presidents autonòmics o presidents, però que estava presidida pel president, pel president de les Corts Valencianes, el senyor Enric Morera. Una de les queixes que de fet vas fer tu és que no es va parlar de finançament valencià en tot el... En tot ni, el ni de deute. El deute, eh, és que, clar, eh, quan tu dius, quan de tassa plana devíem 2.500 milions, quan de tassa plana. Quan se n'anà Alberto Fabra en devíem 43.000, quasi 44.000, fiquem 44.000. Ah, ahir què ha passat? eren tan burros, eren tan inútils, eren tan torpes i tan... Eh, això en castellà es diu tan gastaors. Eh? A veure, eh, no, no eren tant. Eh, hi havia un problema fonamental que era l'infrafinançament i és que per a passar a casa a mi m'agrada aquesta expressió valenciana per a passar a casa mos tenim que endeutar tots els anys és a dir, que tu per a poder menjar tots els anys te tingueres que endeutar si per a menjar jo me tinc que endeutar, vol dir que aquest problema és un problema irresoluble. O canvies el model de finançament o... I, per tant, eh, tenia que estar arreglat des de 2015 no ha fet en majoria absoluta res del Partit Popular, però anteriorment tampoc es va fer res. I per tant, eh, per a mi és important que es parle d'aquest deute, perquè aquest deute es menja una part important dels nostres recursos. I és un deute que el tenim no per haver sigut més gastadors, sinó perquè des de sempre estem mal finançats. Per a, per a prestar els serveis que l'Estat diu mos encomana que prestem, sanitat, educació o servei social, no mos dona recursos que hem de tindre. Per tant, alguna cosa hem de fer. Mm -hmm. Bé, Joan, malauradament se'ns està acabant el temps. Jo estaria quatre hores xerrant sobre tots aquests temes que em semblen apassionants. Tancarem l'entrevista en una última pregunta donada la situació actual, bàsicament d'un govern del Partit Popular que durarà perquè l'arma de dissoldre les Corts no se la poden permetre ni el PSOE ni Ciudadanos, en aquesta situació en el que esteu una altra volta en el grup mixt amb quatre diputats, què és el que ha de fer compromís de cara a estos possiblement quatre anys? A veure, eh, Compromís, eh, el, el que s'ha vist és que mm, per primera vegada el Partit Popular no té la majoria absoluta i, per tant, el Partit Popular perd, perd votacions. Se serà més lluny. Dimarts passat tinguem la Diputació Permanent, on estem representats, i es demanava la compareixença de molts ministres i el Partit Popular... Eh, dir, nosaltres les vam guanyar totes les votacions. El Partit Popular ne va perdre algunes. I les que no va perdre és perquè se va sumar a que el ministre compareguera. Això ha passat ja diverses vegades en els diferents plens que, que hem tingut. Per tant, compromís d'intentar ser útil. Per això ens envien eh, els valencians allà. I, per tant, i, intentar eh, aconseguir eh, resoldre els problemes que teníem els valencians. Hem d'intentar aconseguir eh, aliances dins del Congrés per a que quan hi hagi un model de finançament eh, tindre suficients aliances en altres formacions polítiques i en altres territoris per a que allò, si és un, eh, model de finançament que ens apanye per a que es pugui aprovar. I si és un model de finançament que seguisca marginant-nos per a que no isca, per a que no tiren endavant. En definitiva, intentar solucionar els problemes. Bé siguen problemes específics com a valencians, i que són els que he dit abans, o bé problemes específics com a ciutadans. Vull dir, podem tindre eh, una, nova, una nova llei educativa que, evidentment, ens afectarà com a valencians, una, una nova llei, una, de, de, una reforma laboral que, evidentment, no és, no és per a nosaltres volem anar, o una llei mordassa que, evidentment, recurta els drets fonamentals de les persones a poder expressar expressar les seues, les seues idees. Per tant, Compromís ha d'intentar ser útil als valencians i, per tant, intentar estar en totes aquells foros i estar del costat d'altres formacions que intenten solucionar problemes a la gent. Això és, eh, eh, en fi, el que ha de ser un partit polític. Mm -hmm. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies. Ens ha acabat el temps. Eh, estem molt agraïts pel teu testimoni i ja saps que tens les portes obertes de la represa. Moltes gràcies. Jo estic igual d'agraït i ha estat molt, molt còmode perquè en fi, eh, hem fet un repàs, encara que hagi segut, a mi m'ha paregut curtíssim. Suposa que el que ho escolti dirà, uf, quantes batalles, però a mi m'ha paregut curtíssim eh, de tot el que ha segut, que per a mi, eh, com a persona i com a militant de compromís, ha sigut un període absolutament apassionant.